ваши проблемы! Я не знаю, что делать. Муравью <laughs> приделать. Алло. Чего? Может, это, чтобы успокоился, в спальне пошалим? Давай! А, а понежнее, что-то мне ну, как-то сейчас страшно. Да. on now. Come on now. Сердце мое обливается кровью, но я вынужден... обнажаем проблемы. Но я вынужден сообщить вам две новости. Одна плохая, Вторая очень э, плохая. Я урезаю зарплату на 50% э, всем сотрудникам. Увеличиваю пенсионный возраст до 70 и 75. Пролетариат притворяет свои идеи в жизнь. Come on now. Обнажаем проблемы. Товарищи, Капиталистический мир бьется в тисках кризиса. Маме своей это будешь рассказывать, она быстрее поверит. Бабуиновы, блядь, наберут по объявлению, а я должен разгребать это все говно. решением проблемы. Умножаем проблемы. себе представлял. Но я боюсь склониться перед концом. Виолетта, я не хочу, чтобы ты склонялась перед концом. Конец ждет нас всех. Заебись! Обнажаем проблемы. Обнажаем проблемы. Come on now. É zero problema. Zajebice. Kiepskiego z Berlina Olega Czernowa o tym...